Hallo, hier ist der René Schneider wieder. Wie geht's euch? Ich weiß, jetzt ist eine etwas unsichere Situation, aber ich denke, man kann auch sehr viel daraus gewinnen. Und zwar, jetzt haben wir wieder mehr Zeit, zu sich selbst zu finden, weil das Angebot an Freizeitaktivitäten eingeschränkt worden ist. Sehr drastisch eingeschränkt sogar. So hat man wieder Zeit, mehr Sachen zu tun, die einem selbst gut tun, wie zum Beispiel Buch lesen, zu Hause was fertig machen, was schon seit Jahren noch nicht fertig gemacht worden ist, einfach mit der Familie reden, spielen oder raus in die Natur gehen. So wie ich da bei einem Baum sitze, schaut mal wie hoch der ist. Der gibt einfach Halt. Und das sollten wir uns gegeneinander auch tun. So, euch allen noch alles Gute und bis bald wieder. Ciao.